Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan kasiran Taiban Berkat Berkatalah yang baik atau diam Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hanya ada dua pilihan untuknya Fal oleh kohiran oleh semua maka katakan baik atau diam hadis riwayat Bukhari tidak ada pilihan yang ketiga ingat mengarang itu hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia yang teman-teman sekalian saudara-saudara kita yang tersesat seharusnya di dan itu bukan dijauhi atau ditinggalkan kejadiannya Fir'aun tidak menutupi kasih sayang Allah kepadanya dikirimkan dua nabi sekaligus Musa dan Harun bukunya buka Quran surat 20 atau Taha ayat 43 Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun Fir'aun itu makhluk paling jahat, bahkan dia ngaku sebagai Tuhan. Orang paling banter zaman sekarang mengaku sebagai nabi. Dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dia itu hobinya membunuh. Buka Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 49. وَإِنَّجِنَكُمْ لَأَدِفْرَعُنَ سُمْنَكُمْ سَعَدَ بِوَدَبِنَا أَبْنَكُمْ وَسْفِلَنَ سَاكُمْ وَكَذَلِكُمْ لَمْ رَبِّكُمْ Nah, kejadian di sini Musa dan Harun diperintahkan berkata oleh Allah kepadanya kepada Fir'aun Buka Quran surah 20 ayat 44. Nah, antum bukan nabi, bukan rasul. Kebaikan antum tidak sebaik Musa dan Harun. Tapi yang didakui oleh antum pula sudah sejak Fir'aun. Nah, antum masih bisa berkata kata sebenarnya untuk siapa jika ada salah-salah kata atau salah dalam pembicaraan saya tolong dikomentari agar saya bisa meluruskan Ingatkan boleh memaksa jangan buka Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 256 laikan hafidin tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam mungkin sekian dulu dari saya wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh